Jestem na placu kościelnym w Nysie. Oczywiście święty Jan Nepomucen. I w tej chwili oglądamy sobie cały kościół. Widoczny od strony placu kościelnego. Naprawdę przepiękny, zabytkowy obiekt sakralny prosto po chodniku. I kończymy jak zwykle na świętym Janie, nie, Nepomucenie.